ইউটিউব চেনেলটোলৈ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই কোন হয় মই কোন হয় কৈ আছোঁ কিন্তু তাৰ আগত আমি গৈ আছোঁ এটা স্পেচিয়েল জেগা আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল নহ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ বাবে আৰু মোৰ সৰু জীৱন কালৰ বাবে এটা সাংঘাতিক স্পেচিয়েল জেগা বন্ধুসকল বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ গুৱাহাটীত আহি আহি জেগাডোখৰ পাই গ'লোঁ মোৰ স্পেচিয়েল স্পেচিয়েল সৰু জীৱনকালৰ স্পেচিয়েল জেগাডোখৰ আহি পাই গৈছোঁ গাইজ চাওক চাওক আপোনালোকে ভিউ চাওক ও ভাই গাইজ বন্ধু অকল ভিউ চাওক ও ভাই বন্ধু অকল এইডোখৰ আগতে ভাল আছিলে আগতে বহুত বহুত বহুত বহুত ভাল আছিলে মানে এইডোখৰ আগতে আমি ইয়াত যে ইয়াত আমি লুকা ভাকু খেলিছিলোঁ সিফেলে থাকিব এফেলে থাকিব পানীৰ শব্দ শুনি আছে চাগে আপোনালোকে পানীৰ শব্দ শুনি আছে চাগে আপোনালোকে পানী ও ভাই কি মজা কি মজা কৈছো ন গাইছ আচল কথাটো আহিল যে এই জেগাডোখৰ মোৰ প্ৰিয় প্ৰিয় মোৰ প্ৰিয় প্ৰিয় হয় মানে বন্ধুসকল আগতে ন আমি বহুত সৰু সৰু আছিলোঁ বহুত সৰু সৰু মানে অলপ ইমানো সৰু সৰু নাছিলোঁ আৰু ডাঙৰ নাছিলোঁ চ' আহোঁতে আমি স্কুলৰ পৰা আহোঁ স্কুলৰ পৰা আহি মানে প্ৰায় ৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰ মই কৈছোঁ নহয় স্কুলৰ পৰা আহোঁ চ' স্কুলৰ পৰা আহি কিনে ডাইৰেক্ট আমি ইয়ালৈ আহোঁ গুচি আহোঁ আৰু আছিলে মোৰ লগৰ কেইটামান আছিলে লগৰ কেইটামান এতিয়া নাই বৰ্তমান সেইকেইটাকো পাৰিলে আপোনালোকক দেখাম দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহি কিনে কাপোৰখিনি এনেকুৱা ওপৰত কাপোৰটো আমি ওপৰত খুলি কিনি ডাইৰেক্ট আহি সিদ্ধা পিঠা ডাইৰেক্ট আমি ইয়াত জাপ মাৰি দিছিলোঁ বুজি পাইছেনে গাই আৰু তেতিয়া যেনেদৰে ধেমালি কৰি খেলিছিলোঁ বা খেল ধূল ধেমালিবিলাক কৰিছিলোঁ এতিয়া গাইজ তেনেদৰে আমি খেলিব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ আগতে আমি কি কৰিছিলোঁ আগতে স্কুলৰ পৰা আহোঁ আৰু ডাইৰেক্ট কাপোৰ কানি খুলি লেংটাই পেংটাই আৰু ডাইৰেক্ট পিঠা ঝাবুং কেনে জাপ মাৰি দিছিলোঁ আমিতো এতিয়া তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ ন এতিয়া বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে সৰুতে যিটো ধেমালি কৰিছিল ন সেইটো বহুত বহুত আনন্দদায়ক আছিলে আৰু এতিয়া এতিয়াতো আৰু তেনেকুৱা ধেমালি নাপালোঁ চাগে জীৱনত সৰু ধেমালিটো সমান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে পানীটো যেতিয়া দুয়োটা চাই দেখি কৰি থাকিব ন গাই মই কৈছোঁ নহয় আপোনালোকক দেখি একদম ক'ব নোৱাৰা কৈছোঁ নহয় ক'ব নোৱাৰা ধুনীয়া লাগে পৰা আৰু এটুকুৰি জেগা আছে সেইটুকুৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আছে জেগাটুকুৰি এইডোখৰতে আছে সেইটুকুৰি জেগা দেখিছে নহয় গাই এইটুকুৰা জেগা এই খান্দি থোৱা জেগাটুকুৰা যে সেই টুকুৰা যায় সেই টুকুৰা ওপৰতো আমাৰ কিছুমান সৰু জীৱনকালৰ কিছুমান মানে কথা জড়িত হৈ আছে ত' গাইজ বলক তাত গৈ পিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব সেই জেগা টুকুৰা মানে এনেকুৱা এটা এটুকুৰা জেগা মানে এটুকুৰা এনেকুৱা খহি আছে ন খহি থকা মাটিটো আমি মানে ভৰিৰে খহাই খহাই আমি মানে পলাই গুচি গৈছিলোঁ আৰু মাটিৰ মালিকটো মানে বেলেগ মানে মালিক আছিলে মালিকে মানে আমাক মাৰিবলৈ খেদি লৈ ফুৰিছিলে সেইটো মানে ধেমালি এটা ক'ব নোৱাৰা ধেমালি আছিলে মানে ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে গাড়ীত তেনেকুৱা ধৰণৰ ধেমালি বহুত ভাল লাগে আজি মই আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু কেনেকৈ মাটিবিলাক খহাই খহাই পেলাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া মালিকে খঙত আহি খঙত আহি আমাক কেনেদৰে <laughs> দৌৰাই খেদিছিলে সেইটোকে ক'ম বাৰু এতিয়া স্পেচিয়েল জেগাটোকে আজি আহি পাই গ'লোহি চাওক আপোনালোকে স্পেচিয়েল চবচে স্পেচিয়েল জেগা টুকুৰা হয় এই টুকুৰা চাওক গাড়ীত তো চাওক গাইজ স্পেচিয়েল জেগা টুকুৰা হয় এই টুকুৰা দেখিছে নহয় আপোনালোকে মাটিৰ মালিকে আমাক খেতিত কিয় লৈ গৈছিলে মানে মাৰি পেলাই খেতিত কিয় লৈ গৈছিলে মাটিটো মানে এনেকুৱা এডাল ভাল ছিষ্টেম ন ভাল ছিষ্টেম আছে মাটিটো আপোনাৰ মাটিটো আগতে সৰুতে খহাই বহুত ভাল লাগিছিলে গাইজ আজি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'ট কৰি এইটো দেখিছে নাই গাইজ মাটিটো এনেকুৱা এনেকুৱা ছিষ্টেমত আছিলে ন মাটিটো আমি এনেকৈ মাৰি সহায় দিছিলোঁ মানে ভাল লাগিছিলে কিবা এটা ভাল লাগিছিলে মাটিটো খহাই এনেকৈ খোৱাহে কিবা এটা ভাল লাগিছিলে মানে গাইছ আৰু গাইছ মাটিটো আমি এনেকৈ কৰি খোৱাহে দিম এনেকৈ গাইছ ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁনে কৰিয়ে কৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখা দিবলৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা মাটিটো খোৱাহে দিম বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে টাটা বাই বাই বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষত মই আপোনালোকক কম বুলি কৈছিলোঁ যে মই কোন হয় মই ক'ত থাকোঁ মোৰ ঘৰ ক'ত ক'ম এতিয়া সকলো খুলি ক'ম এতিয়া পোন প্ৰথমতে আহোঁ মোৰ নিজৰ নামটো মোৰ নিজৰ নামটো হ'ল শ্ৰী কানাই বৰা আৰু মই এজন মিডল মিডল ক্লাছৰ বুলি নকৰোঁ মিডল ক্লাছ নহ'বই নহ'মেই চাগে মই একেবাৰে দুখীয়া শ্ৰেণীৰে হ'ম চাগে ঘৰ ধেমাজিত হয় ধেমাজি এইটো চাইডতে পৰে আৰু বন্ধুসকল আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে মই কি কৰোঁ মই কি কৰোঁ বুলি ক'বলৈ হ'লে তেনেদৰে আপোনালোকক মই ডাইৰেক্ট কৈ দিব নোৱাৰিম যে মই কি কৰোঁ হ'লেও কৈছোঁ মানে মইতো যিহেতু এজন দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা হয় আপোনালোকেতো জানেই এজন দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ল'ৰাই নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'বলৈ কিমান কষ্ট কৰিব লাগে আৰু এই কষ্ট কৰি যাম কথা দিলোঁ আপোনালোকক কিন্তু এতিয়ালৈ এতিয়া বৰ্তমান তেনেকে সঠিকভাৱে ক'ব পৰাকৈ তেনেকুৱা হোৱা একো কাম কৰি থকা নাই মই এনেই চলিব পৰাকে দুই এটা কাম কৰি থাকোঁ আৰু যিহেতু এইটো মোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' গাইজ এইটো ইউটিউব চেনেলৰ জীৱনত মোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' তো যিহেতু এইটো মোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব ইউটিউবৰ যোগেদিয়ে মই কিবা এটা কৰিম বুলি আশাৰে আহিছোঁ আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব কাৰণ ইউটিউব সমাজখনত ন আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ অবিহনে মই কোনো একো কৰিব নোৱাৰিম মানে আৰু ময়ো কথা দিলোঁ আপোনালোকৰ লোকলৈ সুন্দৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি যাম ত' বন্ধুসকল এইটো মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব